hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah al-iman bil malaikat. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Lah di antara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa Abu Bakar dan Umar pemimpin ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Saad ibn Rabi pemimpin ahli bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan tiga kali dalam Al-Quran Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ash-Shu'ara, nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan lakob atau gelar dengan Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahawa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh dan itu selalu dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Qadar tanazzalul malaikatu warruh kenapa selalu disebut kalimat ruh gelar daripada Jibril sehingga ada istilah ruhul kudus kata para ulama sumia atau sumia ruhan li'annan nufusa tahyabihi kama tahyabil arwah disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? memberikan kehidupan kepada ruh manusia malaikat yang sangat dikenal berapa? empat dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil dan yang keempat Malakul Malakul Maut. Ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya. Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut kalau cerita tentang alam hati maka jibrilah malaikatnya yang menguasai alam hati jibrilah malaikatnya karena jibril itu tugasnya menurunkan wahyu dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia kalau bercerita tentang alam dunia maka bercerita tentang Israfil karena Israfil lah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini karena waja'alnal ma' likulli syai'in hayyin kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup karena air itulah akhirnya hidup semuanya kita hidup binatang hidup tumbuh-tumbuhan hidup artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia maka cerita tentang Mikail Tapi kalau cerita tentang Alam ruh Berarti kita cerita tentang Siapa alam ruh? Israfil Yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala Pertama, semua ruh keluar dari jasadnya dan kalau cerita tentang alam kematian maka di sana ada malakul malakul maut jadi masing-masing ada bidangnya ada alamnya masing-masing lah malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf antum mungkin sudah menghafal hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul tiba-tiba Umar mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi jadi Umar bercerita ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah tiba-tiba muncul seorang laki-laki sifatnya syadidu bayadithiyat pakaiannya itu putih bersih Kemudian yang kedua Syadidu sawadi syari Rambutnya begitu hitam Anehnya La yura alaihi atharus safar Tidak ada bekas perjalanan sama sekali Wala ya'rifuhu min ahad Dan tidak ada satupun kami mengenal Mengenali orang itu Karena begini ikhwan Kebiasaan para sahabat Nabi Kalau ada orang asing biasanya dikenalkan oleh orang yang kenal dia mengatakan si fulan namanya si fulan dari bani fulan dikenalkan oleh para sahabat rasul supaya orang kenal tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun kalau memang dia orang jauh pasti ada ada bekas safarnya yang namanya padang pasir gurun sahara di zaman rasul di Mekah itu kan padang pasir angin debu di mana-mana baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh kenapa tidak ada bekas safar tidak ada debu sama sekali di pakaiannya kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam menunjukkan orang ini tidak pakai serban padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban karena bisa melindungi dari panas bisa melindungi dari debu bisa melindungi dari dingin sorban itu dan itu tradisi Arab ya tradisi Arab itu pakai pakai sorban lah orang ini tidak pakai serban sehingga bisa dikenali wajahnya sangat tampan sekali dan ini juga dalil kalau seandainya orang ini pakai serban tentu orang curiga nih Kenapa dia menutup kepala dan mukanya Jangan-jangan membuat jahat sama Nabi Ketika dia tidak pakai serban Berarti orang menyangka dia orang baik-baik Karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih Rambutnya hitam Menunjukkan tidak pakai tutup kepala Tapi kalau memang dia orang dekat Kenapa enggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya Kalau orang jauh kenapa pakaiannya rapi Kalau orang dekat kenapa tidak ada yang kenal? yang lebih mengherankan lagi langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini tiba-tiba bertanya ya Muhammad penampilannya rapi seperti tolabul ilmi tapi bahasanya kayak orang badui karena biasanya kalau sahabat rasul tidak pernah mengucapkan ya Muhammad yang suka mengucapkan ya Muhammad itu orang badui kalau sahabat rasul ya Rasulullah ya Nabi Allah itu sahabat rasul beradab mereka kepada Rasulullah tapi orang badui itu teriak-teriak ya Muhammad lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang badui ya Muhammad akhbirni anil islam ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Rasul pasti banyak tanya. Dan pertanyaannya aneh-aneh. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul biasanya nitip pertanyaan kepada orang badi untuk ditanyakan kepada Nabi makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang badui padahal pertanyaannya berbobot ini bukan orang badui ini orang telabul ilmi nih pertanyaannya berbobot apa itu Islam apa itu iman apa itu Islam ini kan berbobot nih kapan kiamat apa tanda-tandanya ini bukan orang jahil yang bertanya ini alim nih tapi dari bahasa menggunakan bahasa Baduy menggunakan ya Muhammad supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini dan pertanyaan berbobot makanya hadis ini hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran induk Quran apa? Al-Fatihah disebut umul kitab tapi kalau induk hadis hadis Jibril disebut induk hadis karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril makanya di ujung hadis Rasul mengatakan tahukah kalian siapa yang bertanya kepada aku tadi sahabat mengatakan saya tidak tahu Allah wa Rasulullah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum tadi Jibril itu yang datang kepada kalian sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian jadi Jibril itu datang terkadang bukan hanya membawa risalah tetapi juga taudihur risalah jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul yang kedua tugas dia taudihur risalah menjelaskan risalah itu bukan hanya taudihur risalah ada lagi namanya murajaatur risalah karena setiap Ramadan datang murajaah bersama Rasul bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul Jibril dua kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Jibril itu yang pertama al ilm. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengatakan Alamahu syadidul quwa yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul Kuah, malaikat yang punya kekuatan jadi salah satu sifat Jibril yang pertama al-ilmu yang kedua al-quwatul ha'ilah memiliki kekuatan yang dahsyat makanya Allah mengatakan syadidul Kuah, memiliki kekuatan yang luar biasa Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom Dengan satu sayapnya saja Ditancapkan ke negeri Sodom Diangkat itu negeri sampai ke langit Dihujani meteor ditumpahkan lagi ke bumi Saking kuatnya Jibril itu Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum Pasti diutus Jibril Lihat ketika kita bicara tentang kaum Samud Siapa yang diutus? Jibril Fa'akhadatku Sayhatun fa asbah fa asbahu fi fa asbahu fi darihim jasimin fa asbaha fi darihim jasimin maka jibril kemudian berteriak satu kali teriakan tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh jadi bangkai satu tiupan semua orang mati jadi jibril itu punya kekuatan luar biasa ya ikhwan Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua at-tamkin di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut at-tamkin Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir al-amanah. Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin kalimat amin itu amanah apa sih maknanya amanah itu maksudnya begini Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada para nabi dan rasul yang terakhir kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau Jibril tidak amanah dia bisa korupsi ayat ayat bisa dikorupsi sendiri itu ayat itu kan ditambah dikurang sesuai dengan Jibril makanya Jibril itu orangnya aman yang kedua makna amanah itu karena tidak ada satupun setan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dahulu di zaman jahiliyah jin itu naik ke langit di langit pertama itu jin punya pos-pos pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat tetapi setelah diutusnya Nabi saw dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satu pun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah dia punya kekuatan masalahnya sehingga kemudian iblis merasa heran kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari habar ada apa ada apa rupanya satu gerombolan utusan iblis itu yang tujuh jin itu nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat membacakan ayat Al-Quran tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran sehingga Allah mengatakan Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah ini di antara sifat-sifat Jibril. Taib. Kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa innallaha idza ahabba 'abdan da'a jibril jadi kalau Allah mencintai hambanya pasti yang pertama dipanggil itu malaikat jibril maka Allah berfirman kepada jibril ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah hey jibril aku suka dengan orang ini maka kau harus mencintai dia maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah jibril dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat dicintai Allah karena Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia artinya Allah suka dengan umat Rasul ketika Allah suka dengan seorang hamba maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril makanya Allah mengatakan di sini ini uhibu fulanan faahibahu. Aku mencintai fulan wahai Jibril Cintai dia Maka Jibril pun kemudian mencintai orang Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini Memiliki faedah bahawa Jibril itu ada alaqah Ada hubung kait dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita akan sedikit Bahas Pertama kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga alaqah Jibril hubungkan Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir hubungkan Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga pembahasan atau empat pembahasan yang kita akan bahas. Mohon sabar. Pertama, hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita tahu bahawa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu, wahyu itu turun melalui Jibril. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rasul pertama mendapatkan wahyu kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni Dathiruni, selimuti aku ya Khadijah selimuti aku ya Khadijah maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul sampai Rasul tenang dihibur Khadijah setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? kepada Waraqah Ibn Naufal orang yang paham dengan ajaran Yahudi maka Waraka ibn Naufal ketika mendengar cerita bahawa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap yang satu sayap terbentang antara ufuk artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya itu disebut sadal ufuk namanya jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya menutupi langit itu. Kata Waraka, Namus, namus itu makhluk yang bersayap yang menemui wahai Muhammad adalah namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam akan kelahiran Ishak disebutkan dalam surah Hud walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada ibrahim membawa habar berita yang baik ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah jibril mikail dan malakul maut tiga malaikat ini datang menemui ibrahim dalam bentuk manusia datang kepada ibrahim memberikan habar gembira Qalu mereka mengatakan salaman. Qala salamun. Mereka mengatakan keselamatan mengucapkan salam maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fala fa, fama labitha anjaa jaa biijlin hanid. Karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu. Saking karomnya, kaya Ibrahim itu dan dia karom dermawan dia punya peternakan unta bukan untuk dijual jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu kalau ada tamu satu disembeli satu satu kurma satu unta nanti lagi ada tamu sembeli lagi satu unta kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini bertamu yuk ke Abu Merah dia banyak tuh kambingnya jadi enak Ibrahim itu mengajarkan apa ikram Zaif makanya Nabi SAW kemudian mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hormati tamunya lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta memasaknya setelah matang sudah enak siap santap siap makan dihidangkan kepada tamu-tamunya ini Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat malaikat gak makan gak minum gak berak gak macam-macam gitu ya kata Ibrahim silahkan makan tidak dipandang makanan itu mata mereka justru memandang wajah Ibrahim suruh minum tidak dipandang minuman itu justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim Ibrahim sudah tua ketakutan ini jangan-jangan orang jahat nih. suruh makan malah ditatap pula saya katanya ya. jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhun khifah ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali mulai Ibrahim ketakutan nih ini jangan-jangan orang jahat nih ya. kemudian mereka pun mengatakan la takhaf jangan takut wahai Ibrahim inna arsalna ila qaumi lutin kami diutus oleh Allah untuk menghancurnya kaum menghancurkan kaum Lut kemudian wa imatan qaimatan fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishaq dan juga anak Isa Ya'qub tiba-tiba perempuan Ibrahim istrinya Ibrahim Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang sudah lama tidak punya anak tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akalan kelahiran Ishaq dan juga cucunya Ya'qub Masyur al-Muslimin dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat. Fatakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami maksudnya Jibril fatamassalalaha basharan sawiyah. Maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan kemudian menghadang Maryam Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun apalagi yang bukan mahramnya lain dengan wanita hari ini baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu ya. hei sayang gitu ah, baru gitu saja sudah kelepek-kelepek ya. kenapa? karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya wanita-wanita jalanan wanita-wanita enggak jelas makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu Maryam ini wanita afifah menjaga kehormatannya sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiya aku berlindung kepada ar-rahman Allah azza wajalla darimu jika engkau orang bertakwa menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan tidak kelihatan orang jahat sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat pasti Maryam tidak akan mengatakan ingkut tatakia pasti Maryam mengatakan a'udzubillahirrahman minka ingkunta syaitan kan itu ya. pasti dibilang setan kan itu ketika takia itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasulur rabbik li ahabalaki gulaman zakia. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa bin Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam. Jibril dengan Ibrahim Jibril dengan Lut tadi dan begitu seterusnya ini yang pertama bahawa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi saw. Kemudian yang kedua, hubung kait Jibril dengan Nabi saw. alaihi al muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Jibril itu senantiasa membimbing Rasulullah Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab. Maka dia menanti-nanti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku nabi loh. cemana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi Madinah, "Sini, saya kasih soalan kamu." Tanya kepada orang yang aku nabi di Mekah itu. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi kalau dia tidak sanggup menjawab dustakan kenabiannya kata orang-orang musyrik apa pertanyaannya satu tanyakan tentang seorang laki-laki yang keling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid bagaimana kabarnya yang kedua tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya bagaimana ceritanya kemudian yang ketiga tanya tentang ruh apa itu ruh oh, orang-orang musyrik senang Oh ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul karena yakin tak mungkin dia dapat jawaban dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah orang-orang Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tiga soalan. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi KW." Ya. Nabi enggak jelas. Kami dustakan kenabian. Kata Nabi SAW, baik saya akan jawab insya apa baik saya akan jawab godan in, besok Rasul lupa mengucapkan insya insya Allah. dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tak turun lewat hari kedua Jibril tak turun satu minggu Jibril pun tak turun dua minggu Jibril tak turun tiga minggu tak turun juga hampir satu bulan Nabi sudah sesak dadanya sebab kalau tidak ada jawaban pasti mereka akan mendustakan dia dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu dia tetap menunggu Jibril turun akhirnya Jibril turun setelah satu bulan kemudian menurunkan surah Al-Kahfi menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama dialah Raja Zulkarnain dijelaskan dalam surah Al-Kahfi sejarah Zulkarnain adapun tentang anak-anak muda yang terjebak terjerembab dalam gua itulah Sabul Kahfi adapun ruh katakan ya Muhammad yas'alunaka anil ruh kulir ruhu min amri rabbi jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa? Membimbing. Membimbing Rasulullah. Makanya kenapa ketika Nabi SAW masih kecil disusui siapa? Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah kan gitu ya. Nah Nabi ini masih kecil Tiba-tiba Jibril datang dengan dua malaikat Ditangkapnya Rasul kecil ini Tiba-tiba dibelah dadanya Kemudian diambil jantungnya Kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas kemudian dimasukkan lagi kemudian dijahit lagi ada bekas jahitannya dan itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia maka anaknya Halimah Sa'diyah ketakutan lari dia melaporkan kepada ibunya maka ibunya langsung mencari Nabi SAW ketika dia dapati masih hidup dan masih ada bekas jahitannya maka karena ketakutan itulah akhirnya Rasul kecil dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya Aminah Ya sejak kecil saja Jibril sudah membuang kotoran-kotoran hati dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembelahan dada itu dua kali, ketika di Halimah Sa'diyah dan ketika ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dibelah lagi oleh malaikat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul pasti dia akan tasyakul beralih rupa seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi orangnya tampan sekali sangat tampan jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan heran Aisyah kenapa kok lama kali Rasul berbincang dengan Dihya dan selalu sehingga setelah kemudian Rasul berdialog dengan Dihya Aisyah radhiyallahu bertanya Ya Rasul inni ra'aituka kifan amam Dihya aku melihat kau ini berada di depan Dihyatul Kalbi kemudian berbicara kata Nabi SAW Ya Aisyah itu bukan Dihya itu Jibril kata Rasul SAW itu Jibril kata Rasul kau melihatnya Kata Isaiah saya melihatnya dengan kedua mata saya Ingat Tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa Menjadi manusia kecuali Aisyah Tapi kalau laki-laki banyak dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan Tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, Iman, Ihsan Laki-laki banyak yang melihat Tapi perempuan tidak ada yang melihat Malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah Makanya Nabi SAW mengatakan Karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu maka setelah Aisyah kemudian tua meninggal Nabi SAW betul Aisyah menjadi buta sebelum wafatnya Aisyah buta dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah ah ini ada barang nih maka dia panggil pembantunya tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan dicari-cari lagi ah dapat lagi barang tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan setiap hari sampai akhirnya ludes tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan ketika Isa sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta dia dia bertanya kepada khadimnya masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan kata pembantunya ya Aisyah ya umul mukminin kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya ingat wal akhiratu khairun wa abqa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan pasti mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kepada di kuburan jadi rasul itu kalau berjumpa dengan jibril selalu dalam bentuk dihyatul kalbi dan selalunya di kamar aisyah radhiyallahu anha dan itu pula yang menjadikan aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Nabi Rasul. Sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntah hanya sampai Baitul Ma'mur tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu Rasul sama siapa? sama Jibril ya. artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi SAW diantarnya sampai ke langit kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah dia dakwah ke Taif eh orang Taif kurang ajarnya kurang lebih dengan orang-orang orang-orang Quraisy Mekah gitu ya dilempari Rasul sampai Rasul lari satu mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya apa namanya uh, di antara perbatasan Mekah dan Taif disitulah Jibril datang dengan dua malaikat penjaga bukit Taif kata Jibril ya Muhammad perintahkan dua malaikat ini dia penjaga bukit Taif kalau kau perintahkan bukit Taib dilempar kepada penduduk Taib dia siap melaksanakan kalau antum di posisi Nabi SAW pasti antum mengatakan lempar saja lempar saja kurang ajar orang itu ya kan? tetapi Nabi SAW itu penyabar ulul azmi makanya Rasul mengatakan Allahumma dibikau min fa'innahum la ya'lamun tidak ya Rabb tidak tidak ya Jibril jangan Jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan sesuatu aku karena mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Lihat. Jibril alaihissalam membawa dua malaikat loh ya, penjaga bukit siap untuk ditimpakan kepada penduduk Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama enam bulan. Bayangkan pengaruh sihir itu sampai enam bulan. Akhirnya Jibril turun dengan dua malaikat kemudian merukyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sinilah turun surat kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas jibril yang merukyah rasul ya. artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diobati oleh jibril saking sayangnya jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan jibril juga senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh pertolongan dalam perang Badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang, tidak punya pengalaman perang, bahkan tidak pernah berperang, bahkan pasukannya juga sedikit sementara pasukan musuh banyak, 314 melawan 1000 dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi sallallahu alaihi wasallam takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighosa kepada Allah akhirnya kemudian Allah kabulkan istighosahnya Rasul dikirimnya pertama kali oleh Allah seribu malaikat dipimpin Jibril sampai Rasul mengatakan Abshir ya Abu Bakrin Abshir ya Abu Bakar berbahagialah wahai Abu Bakar kita akan menang katanya oh. keesokan harinya terjadi perang Badar bukan seribu lagi yang turun khamsati abi khamsati alafin minal malaikati munzilin ribu malaikat turun dipimpin Jibril dan Jibril menunggang kuda namanya Haizum kudanya Jibril itu namanya Haizum makanya Jibril mengatakan Kaidum Haizum Kaidum Haizum sambil menunggang kuda itu jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya Jibril Haizum namanya makanya para sahabat mendengar Jibril mengucapkan Kaidum Haizum ayo lari wahai wahai Haizum Haizum serang mereka Subhanallah sebagian orang-orang musyrik melihat tentara yang banyak berkuda putih menggunakan pakaian putih di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat bagaimana enggak takut tuh sahabat belum mencabut pedangnya kepala mereka sudah melayang takut akhirnya perang badar dimenangkan Rasul berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70 nya tertawan bahkan Abu Sufyan yang ketika itu ber, berhasil lari dari pertempuran langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab karena Abu Lahab kan pengecut tidak mau perang dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang Abu Sufyan bercerita kepada Abu Abu Lahab ya Abu Lahab dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih menggunakan kuda putih di tangannya pedang kami pun korat karit tidak jelas katanya di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya budaknya Fadl ibn Abbas Abbas budaknya Fadl ibn Abbas tiba-tiba dia latah mengatakan ah itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya geram Abu Lahab ditamparnya budak itu karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab melapor majikannya maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab diambilnya kayu dipentungnya kepala Abu Lahab eh kenapa kau menampar budak saya katanya Tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya sampai dia mengatakan Allahumma ing intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini enggak akan ada yang lebih yang yang yang menyembah kamu ya Rabb. Ya, sampai khawatirnya Rasul makanya Allah turunkan Jibril Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ini diantara alaqah hubung kait Jibril dengan Nabi SAW dan banyak lagi hubung kait Nabi SAW dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kemudian yang ketiga hubung kait Jibril dengan para sahabat ketika Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini jago syair. Dan orang dulu syair itu para pujangga-pujangga itu mereka akan debat dengan syair. Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu. Ya. Jadi dan syair itu merupakan media di zaman itu sama dengan YouTube, televisi itu disebut syair di zaman itu. Dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu. Maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan ibn Sabit itulah tukang syairnya Rasul Hasan ibn Sabit apa kata Rasul ya Hasan uhzum fa inna ma'aka Jibril ya ya Hasan uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril serang dengan syairmu ya Hasan maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka katanya akhirnya Hasan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ oh, itu ada alaku antara Jibril dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk juga ada alaqah ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi tidak bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi kapan Inna anzalnahu fi lailatul Qadr, wa ma adraka ma lailatul Qadr. lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh Lihat malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aksar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril menebarkan ketenangan rahmat di mana-mana makanya malam itu malam terbaik ya kan jadi ada hubungan Jibril dengan umat Islam dengan kita-kita ini kita tidak pernah ditinggalkan Jibril kerana setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu dua kali dalam bentuk aslinya pertama di Gua Hira makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan melihat Jibril Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu sadal ufuk gitu kan oh menggigil kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus apa gak menggigil antum pulang tuh gitu ya <laughs> kenapa antum nggak tahu <laughs> kan gitu ketemu genderuwo katanya lah jadi Nabi gak pernah ketemu makhluk sebesar itu tiba-tiba ketemu Jibril ada 600 sayap satu sayap terbentang gitu kan bercahaya Rasul ketakutan lah kan begitu makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah sesampainya di rumah Khadijah dia mengatakan dasiruni ya Khadijah selimuti aku aku demam oh gitu ya jadi Nabi pernah melihat Jibril satu kali di bumi kemudian melihat Jibril satu kali di langit ketika peristiwa Isra Mi'raj sampai di Betul Makmur Jibril berubah bentuk makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa Nabi melihat Jibril kedua kalinya di mana di di langit ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dan ini luar biasa makanya kenapa karena Rasul pernah melihat Jibril Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa karena pernah melihat ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Kemudian Jibril juga ikhwan Selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu dan ketika Allah berfirman yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat kepada Jibril itu semua malaikat yang di langit pingsan dalam hadis yang ma'ruf apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu membuat semua malaikat pingsan satu langit ketika semua malaikat pingsan yang pertama siuman siapa? Jibril Jibril yang pertama siuman kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jal kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril maka setelah Allah berfirman kepada Jibril tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya maka setiap Jibril lewat di langit pertama mereka mengatakan Mada qala rabbuka ya Jibril apa yang dikatakan Rabbu ya Jibril kemudian na, turun ke langit ke enam, ke lima, ke empat, ke tiga semua malaikat yang dilapisan lapisan tan, apa langit itu mengatakan mada kola robbukum mada kola robbukum apa yang difirmankan Allah tugas apa yang harus kami laksanakan tugas apa yang harus kami lakukan maka Jibril mengatakan kaulah kebenaran kebenaran kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi dia yang membagi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Nah, ini jin-jin ini yang berada di langit pertama di tempat makau idus sam'i, pos-pos pencuri dengar itu, kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu, langsung diambil kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya jin yang di bawahnya jin yang di bawahnya karena jin kalau naik ke maqaidu sam itu seperti orang panjat pinang jadi begini oh. sampai ke langit jadi yang dari sana kau dapat kalimat disampaikan ke jin yang di bawahnya ke bawahnya ke bawahnya ke bawahnya ke bawahnya sampai ke yang di bumi yang di bumi ini sudah banyak macam-macam dustanya jadi kalau satu kalimat kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu seribu maka yang benar satu yang dusta 999 kalimat <laughs> bayangkan coba jadi kalau seandainya ini jinnya seribu, jin, seribu jin Berarti yang benar itu satu kalimat Yang 999 kalimat itu dusta Lah dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun Akhirnya habar itu dibeli sama dukun kemudian dukun dijual ke pasien maka di sini namanya silsilah dusta ikhwan bagaimana mungkin dari seribu kalimat satu yang benar 999 dusta makanya dukun itu pendusta dia hanya menjual habar dusta jadi dukun itu dikibuli jin sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun makanya silsilah kibul mengibul namanya paham antum itu silsilah kibul namanya ya. kenapa kemudian percaya pula sama dukun ya masyarakat muslimin jadi tugasnya itu seperti itu Jibril tapi ada tugas lain contohnya umpamanya kalau ada orang yang akan dilahirkan diciptakan Allah orang ini orang mulia maka yang meniupkan roh bukan malaikat roh bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi ada hadis tentang penciptaan manusia 40 hari segumpal mani 40 hari segumpal darah 40 hari segumpal daging 4 sampai 4 bulan kemudian ditiupkan roh oleh malaikat terus dicatat rizkinya dicatat amalnya dicatat macam-macamnya gitu ya itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan ruh tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia itu Jibril yang turun tangan contohnya tadi ketika Maryam hendak diberikan dianugerahi Isa yang memasukkan ruh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasuk-masukkan ruh tidak Jibril turun langsung membawa ruhnya Isa ditiupkan di jaibnya kemudian masuk ke rahimnya jadilah jadi Isa Jibril ya. dan Jibril itu yang menghabar gembira, gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak gitu kan kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi Zakaria akan kelahiran Yahya gitu ya. jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain memasukkan ruh orang-orang mulia menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia itu juga bagian daripada tugas Jibril karena ini orang mulia tidak sembarang diutus Jibril langsung itu yang diutus Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah ini kita cerita Jibril di dunia bagaimana Jibril yaumul qiyamah di akhirat bagaimana kisahnya masyurul muslimin kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah ketika tiupan Israfil itu ditiupkan maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati kecuali yang dikecualikan Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut Tidak mati karena tiupan Israfil Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah Man baki siapa lagi yang tersisa wahai Malakul Maut Kata malaikat maut Jibril, Mikail dan Israfil Kata Allah cabut nyawa mereka Maka satu-satu dicabut Allah mengatakan waman baki siapa lagi yang tersisa kata malakul maut ana abdukal fakir saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb maka Allah mengatakan matilah kamu akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi waktulah Jibril dia tidak mati karena tiupan karena Jibril punya kekuatan malaikat itu punya kekuatan bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin semua malaikat dan semua manusia malaikat apa? malaikat maut tidak bisa dikalahkan dia mencabut nyawa orang semua mencabut, mencabut nyawa jin-jin mencabut nyawa malaikat dia juga malaikat maut itu ya. karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah alam kematian wallahu alam Ikhwatul fidin liakan Allah azza wajal banyak kisah-kisah Jibril dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaika bagaimana alam malaikat secara keseluruhan ini kan kita bicara Jibril saja bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya insyaallah kita akan kaji di lain kesempatan subhanakallah bihamdika Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfirukat blay Allah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi